Gold, gold, gold. Donc on a décidé d'essayer d'approfondir euh, là. On va essayer d'enlever tous les cailloux là et, et vidanger l'eau avec une motopompe. On pense qu'il doit avoir pas mal d'or là. Hein, parce que là on a trouvé quand même pas mal de points. Un point, un point, je crois vers là-bas, là-bas, là-bas. Euh, je sais même plus où on a trouvé, hein, je crois ici, au tout début. à ah, Là-bas, arrière, donc euh, c'est pas possible de trouver autant de points. la nourriture de, ce soir. <laughs> Gold Monster encore un son là-bas. Ah ben la journée déjà fini hein. Quand il est déjà 13h, euh, n'a pas mangé, c'est même pas la peine. C'est forcément de l'or dans de l'argile. Donc, bon, le Gold Monster a déjà eu deux points. Et <laughs> moi j'ai encore rien eu. C'est peut-être mon premier bon son Allez, on va creuser ça sans tarder, on n'a pas beaucoup de temps. Je j'ai creusé à côté, soit tu as 200. Ça pas trop. Le volume est trop. C'est trop fort. Quand c'est comme ça, il doit le Oui, mais lui, il est trop sensible. Même quand c'est des petits sons, ils sonnent, ça sonne fort. Tiens, vérifie un peu. Mais encore, l'argile rentre même, donc tu peux avoir en profondeur. Hein. Plus c'est profond, mieux ça, ça veut dire que c'est gros. voilà pourquoi il n'aime pas prendre les appareils pour tourner quoi. Là j'aime quand je tourne, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Non mais il y a des temps quoi, là c'est pas bon. Et tu dois adapté C'est bon, c'est sorti. En fait j'avais creusé à côté. Mais c'est bizarre, c'est comme s'il y avait plusieurs sons. Hein. Bon, on va faire ça au Gold Monster. Ok. Ah, c'est là. Regarde sur le tabac. C'est que tu as là. Ouais, là, non. Mm. Voilà. Alors là, c'est bien pour faire ça à la batterie. Hein. Un bon point. Bien jaune. On va le mettre là-bas là, je l'oublie. Et là, j'ai un autre son. C'est des produits ou quoi c'est où là Essaye. Recule un peu. La main aussi sonne, hein, c'est sensible. Ouais. Essaie de balayer. On c'est là, c'est là, c'est là. Tu le vois hmm. Ah oui, c'est vrai. Ouais, un bon petit point. Ouais. Ouais, ils sont super hein, ces points-là. Oups ah, C'est super ça, c'est bien jaune. Hein. Dommage qu'on ne soit pas les premiers ici. Non, on aurait bien pointé là. Pas mal, c'est bon point. Le genre de point que j'aurais envie de ramener en France là. Pour ma petite collection. Ouais, là il y a le... Ouais. Là il faut une machine. Hein. Voilà, il faut vider l'eau. Ça de ramener la pelle. On a un son là. là. Là, c'est du travail, là. Peut-être un déchet. c'est hein. <laughs> juste là. On voit ça là. Qui brille. Ouais, lui là, il est bon quand même. Ah, c'est quand même un plomb, Celui-là, il est quand même à plein. Hein. La journée est déjà bonne, tu vois, non On a pointer la journée. Si on arrive à trouver encore un ou deux points, Bon, pas le choix, on trempe les pieds dans l'eau sale. La recherche de la pépite d'or. La petite bosse là. Ici Ouais. Voilà, attends. Là, bien. De plus vers le caillou aussi, ouais.

C'est là, non Bien, c'est un autre son. On va peut-être aussi ça, hein. ah, ça c'est de l'or, en montant descend, c'est de l'or. Ah c'est là, voilà le soleil, c'est super, ça brille bien. Gold nugget. Ouais. Ça, c'est super ça. Toute la journée, on a tourné, tourné, tourné, rien, même pas un point, à part les petits qu'on a trouvés dans les sites des amis. Et là, on s'est dit, on rentre, on en a on va manger, on rentre. Et sur le chemin du retour, on tombe sur euh, ce petit, euh, ce petit bon spot là. Super. Oui, mais le problème, c'est que même quand tu connais le caillou, ça sonne aussi. Tu vois, non Mais là, j'ai un son large là, un son. Ah, on vient de faire l'autre, le dernier là. Oh, on aurait dû commencer par ici hein, si on savait ça. Bon, en même temps, on peut pas savoir avant d'être passé avec la machine. On va pousser ça juste là. Voilà. Voilà. Ah, c'est quand même un bon point. ils sont encore, c'est le les déchets là-bas. Là, j'ai faim. mon avis. Lève un peu le tien. très loin. Ah, je pense qu'il doit être à côté. Hein Ah bon hein Tout le long, il doit y avoir une ligne là. qu'on doit faire même. Je préfère rester là que d'aller tourner. Ah tiens, c'est là. Je préfère rester là que d'aller tourner à gauche où on n'a rien quoi. Là au moins s'il y a de l'or là, autant qu'on se concentre là. Hein. un bon petit point. Hein? Gold, gold, gold. Donc on a décidé d'essayer d'approfondir. Euh, là, on va essayer d'enlever tous les cailloux là et, et vidanger l'eau avec une motopompe on pense qu'il doit avoir pas mal d'or là. Hein, parce que là, on a trouvé quand même pas mal de points. Un point, un point, je crois vers là-bas, là-bas, là-bas. Euh, je sais même plus où on a trouvé, hein, je crois ici, au tout début. Ah, là-bas, arrière, donc euh, c'est pas possible de trouver autant de points. Donc là, il faut, il faut essayer d'écarter, et retirer la terre là. Ouais, c'est très faible. d'abord écarter bien euh, pour voir si ça sonne encore. Ça sonne là. Tu vois, non et ils pensent que ça, c'est le bedrock. Ça, c'est pas le bedrock, hein. ça, c'est l'argile. Elles sont mes chaussures. Faut essayer d'agrandir. mes chaussures qui sonnent parce qu'il y a une boucle en fer. Ah il ne ment pas hein, le, détecteur. Hein. C'est peut-être très faible le son, mais... Hein. mais il y a forcément quelque chose. Là, hein, le rôle de la petite pelle, c'est de prendre comme ça et de passer. C'est plus efficace que de prendre avec les mains. Je l'avais perdu quand on était venu ici, là. moi, vu que je suis monsieur oublie tout, Ah, c'est là. On le voit là, Gold Nugget. Pépite d'or Yes, baby. pas mal ça. Bon, on encore, j'ai augmenté la puissance, hein. je me suis mis au maximum. On va essayer de repasser encore. qu'on a encore un son là. Là. Ouais, mais ça... bro. premier coup. Ah, tu le vois Ah oui, je le vois, c'est là. Ouais. Yes, baby Non, mais dis donc. Sur ce petit terrain, vraiment, il y avait de, l'or. Hein. Il doit en avoir encore. Hein c'est pas mal ça. On a fait une belle journée là, une belle demi-journée. C'est plutôt pas mal, ça remonte le moral et ça motive pour la suite. Hein. Ah, le non Ah oui. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça la détection. Hein. C'est quand même un bon point, ouais. un bon point. Ah. Ouais. Oh là là là là, c'est super. Hein. Je pensais qu'on allait sortir une journée euh, bredouille. C'est super. Ça n'est quasiment pas. Hein. Là, il fallait vraiment avoir l'oreille. On a pas mal de petites pépites là. De quoi faire grimper la balance là, les chiffres de la balance.